Muzeum Regionalne w Jaworze kiedyś tutaj był klasztor Bernardynów czy jakiś obiekt poklasztorny w każdym razie wygląda to na chwilę obecną czyli 22 września 2012 roku w ten sposób